galerinha? Estamos em Nananã Bento Rodrigues, sentido a Coração de Maria Já são 13h50, quase 4 da tarde O tempo já está fechando, está escurecendo Tive que apertar o passo Você vê que a pista não é boa Não tem tem canteiro. Mato alto. Então aqui o, o legal é a gente ir próximo ao meio da pista, porque caso surja algo que saia no meio do mato, pelo menos vai ter um pouco de tempo para pensar o que fazer. Vou tentar. A gente tem umas curvas bem agudas, outras são meio obscuras, não sabe nem o que é que tem no final, não dá pra ver por causa do mato que tá alto. Vamos embora. peixe? É. Com certeza, lombada. Passarinho! deu ruim. É, não tá passando ninguém pra Amélia Rodrigues, sentido Coração de Maria. Então, quem vem aqui de Coração de Maria, a gente tá aqui em Coração de Maria, tá querendo ir pra Amélia, não pode, tá fechado, só morador. Eu então, preciso ver agora e ir pro Feira de Santana. Então, agora vou pegar aqui feira e depois em casa. Valeu, tchau.